Ka mba eretseretonareo tsika vehivavy lahy fa voa mafy aza nahazo ahy izay. Laha raha nahazo ahy izao mahazo ty ilana amitsika vehivavy tena voa mafy hijaly. Ka mba tsinjovo raha nahazo ahy izay nahazo iaho longonareo lahy fa ny mafy ty nahazo ahy. Mitotototo mbaimbaia mahavory tsy miatianany.